Qeveria të dyfishojë, patjetër, po këta punojnë për të vjedhur për vete. Shumë keq u bëftë? Jo, unë s'punoj, kam gocën e vogël. Janë shumë t'ulta. E kam parë, po s'mund t'jap koment, për atë se nuk e di, nuk mund të... Mendim keni? Mendimi është e gabume, mendimi im. Juve, ju doli paga? Jo, nuk më ka dalë dhe mu. Sa? Po s'e di, është jo, s'mund t'jap koment. I kam parë, por nuk mund t'jap dot atë lloj përgjigje, se... Sa standardi page, për çfarë është e? Po. Online ju doli? Ka dalë. A ju shkaktoi probleme në familje ose në shoqëri? Jo, absolutisht, me ato jo. Po është pagat janë shumë të ulta këtu, nuk mund të them gjë. Po mirë me, me drejtë, dihet, kuptohet se është e drejtë për për një mirëqenie më më të mirë. Ashtu si mund të mendosh ti, ashtu mendoj edhe unë. S'ka krijuar ndonjë problem. Më mirë sa më shumë shtohen, Mirë ka po me. Skandaloze. Unë mora pra pagën dhe s'ma s'ma kishin dhënë rrogën komplet pagave. Kështu që është skandaloze për pagën në bankët. Pas uh, skandalit? Po. Po pse? Nuk e di, as unë s'e di. A nuk kanë kova? Jo, nuk kanë kova.